واليوم يلا حالا بالا بالا حي ابو الفصل هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاوقات فرح يا ابو الفصل كل سنه وانت طيب يا كابتن يا زميلي يا زميلي <laughs> بفيتي كل سنه يا شيبه وانت طيب كل سنه وانت طيب يا جميل السنه الجايه نشوفك باذن الله في الحج بقى طيب، كل سنه وانت طيب انا مش كل سنه طيب يا شيبه يا شيبة يا شيبة كل سنة وانت طيب يا رب عقبال مليون سنة طيب يا بابا سلام طيب حبيبي شي بقى عيد سعيد وسنه طيب. سعيده عليك يا رب كده ونشوفك احسن ناس دايما سنه وانت سعيد طيب يا قلبي يا قلبي يا قلبي سنة يا عم شيبة والسنة الجاية تبقى أحلى وأجمل وتبقى نجم النجوم بإذن الله. حبيبي يا شيبة كل سنة وأنت طيب. يا رب. كل عام وأنت طيب يا نجم وإن شاء الله يبقى عام جميل سعيد علينا وعليك وعلى كل الدنيا يا رب. طيب يا حبيبي وانت شيبه كل سنه وانت طيب ودايما مجمعنا في الخير كده يا حبيبي كل سنه وانت طيب يا حبيبي كل سنه وانت طيب احلى نجم احلى شيبه يا حبيبي حبيبي عم الجنود بقى كل سنه وانت طيب كل سنه سعيد عليك سنه جميله على انتوا طيبين متشكرين على المجهود يا استاذ نجاح نجاح ان شاء الله حبيبي الله يخليك شكرا